heritage ti dé. herbal remedy ló sọ pé àìsàn oníṣe wa ṣọ́mùrọ̀rọ̀ àwọn ká pẹ̀lú ẹ̀dá o orí fífọ́ ò dáa máa ń pa wá ó ṣe kókó fámọ́ ọkùnrin diabetes ò dáa rúmọ́lẹ́gùn ò dára káyé má bá wa jà o. àbí o kálàfíà wọn má di fíafíà o ilé iṣẹ́ abáremẹ̀dì ṣe ń fọnrẹ́rì ẹ̀ pé ká tọ́jú ara wa pẹ̀lú àwọn òògùn ìbílẹ̀ tiwantiwa egbògi ilẹ̀ Yorùbá pọ́nbélé tó ń ṣiṣẹ́ fáwọn onírúurú àìsàn bíi ẹ̀jẹ̀ ríru high blood pressure ìtọ̀ ṣúgà diabetes ẹ̀fọ́rí tulu migraine àwọ̀ká arthritis nárùn body inching ṣàmúlòrò àtẹ̀dà tó dààmú àwọn obìnrin Yorùbá natural herbal remedy ló lè yanjú ẹ̀ manpower ọkùnrin làdá tó ń fáwọn ọkùnrin lágbára lá ṣojúṣe wọn lọ́dọ̀ àwọn ẹni wọn. ọ̀sẹ̀ àánú wà mercy fún gbogbo ẹni tó fẹ́ràn àánú gbà láti iléeṣẹ́ heritage tv london. ẹ lè rí àláwọn àdírẹ́sì tó ń kọjá lójú wòran yìí tàbí kẹ́ ẹ pe nọ́mbà yìí plus four four seven seven seven eight nine five seven eight nine three iléeṣẹ́ heritage tv london ló ń pariwo wípé àìsàn àtàrùn onífàgbọ́ ara wa ṣe bùgbé o. ọmọlẹ́kùn dára káyé má lọ